يا احمد تفتخر بالنجاح وتشتهر ما يذوق المجد غير متسهر طول الليالي مؤسسة بنت الخليل مبروك النجاح والتفوق الجديد الوحف انطلقت وسلاك الجهل والضلال محصول الغلا يرجى الاتصال على جوال صفر خمسة خمسة ثمانية اثنان أربعة خمسة خمسة ثمانية حقك أحمد تفتخر بالنجاح وتشتهر ما يذوق المجد غير من سهر طول الليالي من تعلم ما يهاب يوم يحتاج الصعاب ينتهي على منزلك على القمم شامخ بعلمك أشم شامخ مثل الجبال ما عرفت المستحيل ما لقى دربك سبيل مجتهد والله وحيد لدى مؤسسة بنت الخليل بنت الخليل بالنجاح تجتهد لاجلك أبيات جزيلة يا مرادف الفضيلة رافع رأس القبيلة العشيرة والاهالي عندك أحمد الفرحة بليلة تشتهر ما يذوق المجد غير من سهر طول الليالي ثابت الحسم شداد معتلين جواد يا عسى دوم السداد فالك وأسمى المعاني حقك أحمد تفتخر بالنجاح تشتهر علامة النجاح والتفوق والفلاح امتلكتك واسلاح ضد الجهل والضلال المثابرة جهاد يا عظيم الاجتهاد شد ساعة الحصاد تجني محصول لكل جديد وحصري طلب الزفة كاملة وبدون من تعلم ما يهاب يوم يجتاز الصعاب ينتهي كل التعب في وصوله للعناني حقك احمد تفتخر بالنجاح وتشتهر ما يذوق المجد غير من سهر خمسة خمسة ثمانية اثنان أربعة خمسة خمسة ثمانية شامخ بعلم عشر شامخ مثل الجبال ما عرفت المستحيل ما لقى دربك سبيل مجتهد والله وكيل معتصم باسم الحبال حقك احمد ملك الفرحة بليلة ما يذوق المجد غير من سهر طول الليالي قدرك اعتلى الغمام يا المثابر الهمام عام يأتي بعد عام وانت ناجح الجبال لاجلك ابيات جزيلة يا مرادف الفضول العشيرة والأهالي حقك يا أحمد تفتخر بالنجاح تشتهر الحضور محفورة لدى مؤسسة بنت الخيار ثابت الحسم شداد معتلين عند جواد يا عسى دوم السداد فالك واسمى المعالي حقك يا أحمد تفتخر بالنجاح تشتهر مؤسسة بنت الخيار لكل جديد وحصري لطلب الزفة كاملة وبدون حقوق